一緒に3分間泳ぎましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの3分、スイムエクササイズを一緒にやっていきましょう。これは全身使うことができます。種目としては、平泳ぎ、クロール、バタフライ。この3種目をマットの上で行っていきます。では行きましょう。はいきます。まずは、かかとを合わせて、平泳ぎからです。しっかり膝を曲げて、体はまっすぐです。 お腹をしっかり引っ込めて腕を大きく回してくださいしっかり肩甲骨脊柱起立筋お腹お尻内ももを意識してくださいかかとが離れないように ゆっくり行ってください次はクロールをしていきます足はバタ足しながら手を上げた方を抜きます 手は大きく回してください 今度はバタフライです足を2回で手が前 残り30残り20